was lost, I was trying to find the answer In the world around me Yeah, I was going crazy All day, all night You were the only one who understood me And all that I was going through Yeah, I just couldn't tell you Oh baby, I I could make it better I could hold you tighter Cause through the morning Oh, you're the light almost lost you But I can't forget you Cause you were the reason that I survived You were there for me through all the times I cried I was there for you but then I lost my mind I know that I messed up and I that, I I can make it right can make it right Alright Oh, да Oh, I can make it right В этот мир я пришел героем И встречают меня громко Церемонии, награды всегда и везде Но все это только для тебя одной ты знаешь для тебя одной Я лечу в надежде найти тебя Стал немного выше, стал немного сильнее Голос мой креп, я лечу выше небес Обещал найти и поверен, найду ответ Я раскрою карту, покажет мне путь тебе Ты слышишь, мне ведь так и не важно Все их слова и все, что они говорят о нас Если бы я мог, я вернул бы все в прошлое Возможно, все никогда бы и не стало этим прошлым I can make it better I can hold you tighter все эти дороги ведут к тебе Прикоснись, как раньше Ничего не важно Только скажи, как мне быть сейчас Ты была со мной, когда вокруг был мрак И я был с тобой, но все пошло не так Знаю, что неправ был, но исправлюсь я Oh, I can make it right Alright Oh, that Oh, I can make it right Ты так прекрасна, как всегда Я больше никогда не отпускаю Это все ради тебя, просто знаю Что для меня все это ад, и мне так хочется домой Если слышишь, дай мне знак, please save my life И мне не справиться с собой, давай вернем назад Все наши радости и горечи вдвоем И даже океан не смоет одиночество мое Да Alright, I can make it better I can hold you tighter Oh, I can make it right Прикоснись как раньше Ничего не важно Oh, I can make it right